jikin da gaba daya ita Aisha ko inan ta taba jikin manzo Allah tunda ba ta ce kuma shi annabi ya faɗi da kanshi matar shi ce bi ce ba matar shi bace wanda har saka zurfa ba take ce mata karuwa wai ya zubilla shi manzo Allah ya faɗi a hadisai ingatattu cewa wannan baiwar Allah mutum ne kirkici kuma ya zana irin ayakunan da ta yi na kirki ta mishi to shi annabi ya ce ta mai ayakuna na kirki sun zamna da shi lafiya an tambaye shi manzala a duniya wa ka sau. sai ce aisha kuma kai ka zo ka ce kai wanda baka santa da Allah wani irin addini ne wannan har suka ce to mun ji wannan a mata a mazawa ya ce babanta abubakar kuma jidda haka mutum ya rumtse ido ya ce waɗannan mutanen jidda haka ba mutanen kirki ba ne ba to kaga ai bakin hallaka bakin wannan kuma mutum ya buɗe baki ya zaki sahabin manzan Allah kaga wannan ai taɓewa ta kai taɓewa akwai hadisai da dama wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yana nunawa inda za ka ɗauko dutsen uhudu ka ciyar ga al'umman manzo Allah ba zai kai ba sahabin shi ya ɗauko cikin tafin hannu na alkama ya ba da sadaka kai kuma ka ba da zinare ba ka ba da zinare ka san tsada zinare ko annabi ya ce inda mutum zai ba da zinare kwatankwacin dutsen udu fi sabilillahi bai kai ba sahabi na ya ɗauko cikin tafin hannu na sha'iri ya bada sadaka ladan da za a bashi ya bi ladan kai da ka bada dutsen uhudu na zinare saboda annabi ya ce waɗannan mutanen sun sadaukantar rayuwarsu don ni zamanin da aka tsane ni aka kawa mun karar tsana waɗannan mutanen su suka tsaya suka bani kariya to amma duk da haka ba ce ce waɗannan mutane ba mutanen kirki ba ne kuma wai har wani mutum ya zo ce eh shi wai wannan mutum wai malami ne har wani ya zo ce ai wannan abin da yake wani wai gaskiya ne kaga dai tabewa ta yi nisa tabewa ta yi nisa a nan gurin rannan muka ɗauko littafin wani bawan Allah an bukuman ce ba muka ɗaga shi a nan muka karanta fi shi irin jahiliya littafin wani bawan Allah ne makahu ɗan musra wannan littafin a cikin shi babu soki burutsin da biyu ba don gaya manzan Allah baƙaƙen maganganu a bakaice ai kun ji dan wani wuri kaɗan da makaranta kai in baka ilimi baka iya gane an ga manzan Allah magana baka baka iya gane baka amma sai mai ilimi in ya ma fashin baki sai ka gane ashe magana tana da muni kamar yanzu inda ya ce inda makaranta muku nan ya ce a alkur'ani iya da dama da zai bamu labari na annabi ibrahima da annabi musa da annabi isma'ilu ya ce to amma ai mu babu wani dalilin da za mu iya da karara cewa labarin haka nan ne sai mun je mun yi risharshi sai mun yi bincike mu iya ganewa shi ibrahim kima an yi shi haka ya faɗa wai ginin ka'aba da aka ce ibrahim ya gina sai mun ma mun zo mun yi bincike mu gane shin wai da gaske ne ma ta kwana akwai ibrahim ki har ya zo gina wata ka'aba littafin ai kun ga mun daga shi ya kai girman wannan littafin kun ga mun daga shi to abin da ya kai girman wannan sannan kuma abin an yi shi da wata manufa da ta addinin musulunci mutunci addinin musulunci to menene ba a samu ba a ciki irin su wannan bayar Allah wanda muka ce muku shu'ara huda ita ma wata mata ce babu irin abin da bata wani ba a fakaice ga addinin musulunci ya tauye wa mata haƙƙinsu ai alkur'ani da ya zo ne ya kawo mata matsaloli da matsaloli ai ba mata ba haka suke ba alkur'ani ya hana mata su wala daidaita wani abubuwan da ta ga dama wai kuma da sunan musulma ce ta ma wai kuma da sunan musulma ce ta ma haka nan ta cika littafin da ta bargazarta akwai wata baiwar Allah ita ma daga baya daga baya na samu wani littafi na ta ɗan ƙarami na ga daga cikin wato bangon ta rubuta irin littattafan da ta wallafa zan neme su wani ɗan ƙarami ne na samu wani littafin ta ɗan ƙarami wata mata ta ita ba ilmantarar ce to na ga ta rubuta sunayen ta yi littafi kaza ta yi littafi kaza ta yi littafi kaza zan nemi littattafan ta ita ba wannan baiwar Allah saboda akwai waɗansu maganganu da naga tana wani harbi wai babu inda Allah ya ce ba a yi ba ba annabiya mace babu gudun to kaga wani aka samu babban littar da ai an samu shirme a ciki ko wani dan karami ne haka sai shi bihim wannan yasa salular haka dan karami ne to amma da ta kare daga karshe sai ta rubuta suna littattafan da ta yi to na san aka samu waɗancan kin an samu taɓargata wai ce ta ita dai a nazarin da ta yi kawai maza su ne suke kukutun cewa an rufe annabta da manzan Allah amma in mata ce za ta iya ta yi a wurin abin annabta saboda shi ƙur'anin maganar da yake yi biyi ba magana akan mata biyi ba magana akan mata akan maza ne magana kenan yana wa nan gaba a samu wata mace ba annabiya to masu irin wannan fa su ne waɗansu suke zuwa su je su yayi mole tattafansu in suka zo kawai waɗanda ba su ilimi sai suka ta ai malam wani ai ga yana ai ya ce kaza ya huto ya rigargaje abin na ya rigargaje malamai ya kai kuma baka san ba kawai tabar gaza ce da shirme yake akwai malamin da hadisi ma ya ja kawai ma'ana yake bashi da banwa in aka yi gaba sai yamma su kuma almajirai da suke wurin bisa iya ganewa a'a bari mu jiba mu gani shin lafazin hadisin haka yake ba nan ba ga muku malamin da ya ce annabi ya yi ɗare-ɗare a kan mace ya jayo hadisi a cikin bukari ya ce fattaka alaiha ya ce ga hadisin gashi a bukari za a ce bukari mutumin kirki ne mutumin banza ne bukari ga hadisi bukari ya rawato hadisi manzan allah ya yi ɗare-ɗare a saman mace to in ka zo hadisin abin da aka ce fattaka inda ha manzan Allah ya zo gidanta ko matar fa ir uwar ma'aifiyar manzan Allah ce ma amma shi tukar idan shi ya rufe ya gaza duwa ya diba menene tarihi tsakanin ummu sulaim da manzan Allah kagana da farko ma kafin ya zo ya yi wa'azin sai ya je ya diba tarihi ita wannan mata menene dangantakarta da manzan Allah kenan in ya ga dangantaka ta da manzo Allah to shin kaga magana azima ba ta so ba yanzu dan mutum ya je gidan kanwar ma'aikiyar shi ya yi kwanci a gidan kawai shi kenan ka dauko ka ce ya laifi mutum ya je gidan kanwar ma'aifiyar shi kanwa take ga ma'aifiyar manzo Allah da ka diba tarihin su da ma'aifiyar manzo Allah kakanninsa daya ita ummu sulaim manzo Allah ya zo gidanta ya huta amma sai juya hadisin ko mutane mujiya suke ta kabar Allahu akbar Allahu akbar to kai wawa kawai jahili kawai mutum yana shirme kai kana ta kafara? abinda da ake wa kabbara ta kwanan ka iya sani abinda da mutumin ya wadi abu ne mai alfanu abu ne mai kima abu ne wanda haka to shi ne sababin girmama abin ga Allah sai kai kafara.